ちは久しぶりですすみちゃんです何の日ですか今日は私の誕生日です今日は何の日ですか今日はこちらのまあ海わかんないんですけど <laughs> 結婚結婚式の記念の日がうちらなんか2つあって1年2回 やるんですねあの結婚記念日のセレブレイを合ってるかな英語まあで今日はあの床の運転の練習プラス韓国はあの左運転ですからねあの今日雪あるかわかんないから左で行きますあ雪きれいそうそうそう今日はゆっくり行きます嬉しい 귀여워 스타벅에 아이스 누유 돌체라떼를 멘티 사이즈로 주시고요 네 그리고 어, 시럽을 세 번만 넣어주세요 네 그리고 차량, 차량용 스티커 있어요 네네 네. 네. 네. <laughs> <laughs> イカが一番ドキドキする時間です <laughs> 過ぎちゃったらどう 옆에 조심하고 왼쪽 왼쪽 짱. 야, 야, 설마 따지 말자. <laughs> 왜 왔으니까 따지. <laughs>

그렇지. 아, 아, 아, 아, し今日本に行きたくてちょっと調べてるです例えば予定のあ、うん、秘密秘密だよ早く日本に行きたいんですねゆかちゃんのお父さんお母さんも会いたくて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 break the snow. Listen to your heartbeat.